Aku sampai lupa. Teman-teman, kemarin aku ulang tahun loh. Aku juga kemarin ulang tahun di sekolah. September. Ini mah Oktober. Anak kecil sayang. Anak kecil sayang apa mbak? Hmm, ini enak. Takut, takut susunya jadi jadi apa? Jadi apa? apa jadi ya? apa? Jadi apa? apa? Ya? Jadi apa? Madu, jadi madu, madu. Susunya jadi madu. Oh, gara-gara kecampur honey star. 누가 할로래. 할로. Selamat ulang tahun, Jai. Terima kasih teman-teman. Oh, ini lucu. Apa kabar? Baik. Hmm. 왜 지금 밥 먹는 게? Teman-teman tahu nggak kenapa kita makan malam-malam tapi makan jajanan? Gara-gara lapar. Tadi makanannya yang buat makan malam udah habis tapi tetap lapar. Hmm. Makan terus ya. Kita habis ini makan lagi yuk. Hah? Makan lagi? <laughs> biar tinggi. Makan biar tinggi sampai se papanya aku. Sampai se mamanya aku. Iya balapan makan. Mau 동이래. ya udah nih sharing. Ada kuis. Habis. Kumis. Aku ada kumis. Hmm, Kumis susu. 지현이 <laughs> 또 어디 갔어? Dia ngapain lagi mau makan lagi apa? 얘들아 가져와. 뭐 makan apa? Mau makan keju. Nih. <laughs> Om. Om. Hmm. Enak. Ah. Udah keburu kenyang jadinya harus makan keju biar jadi lapar <laughs> lagi kan keju buat aku biar aku lapar <laughs> emang mama yang aku bisa bilangnya aku iya. katanya malu ditontonin sama orang banyak. Ya. Hmm. Nyam nyam nyam. Yogurt. Untuk habis makan ya? <laughs> 언니 mau makan lagi ya? 우리 여기 앉아 지원아 이제 양치하러 가게. 빨리 이제 인사하고. Akhirnya. 얼른 빨리 이제 인사해. subscribe ya ada Korean ini. 그렇게 Eh, maaf maaf gitu. mohon maaf selamat Selamat malam, selamat tidur, selamat makan, selamat <coughs> bangun. <coughs> selamat tidur. Dadah, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. yang Kita bilangnya begini ya. Eh, aku mau bikin tata nasi. Jangan tata he. Aku lagi bikin nasi. suka lucu. Wah, ada mie gorengnya apa? Boy. Tata happy gitu. Mau mie goreng? Enggak, enggak, enggak. Om nyum nyum nyum nyum nyum. Kau belum. Aku mau masak nasi. Hei, hei, mau masak nasi. Aku. Wah la la la la la la la. 따다 해 지원아 따다 도도 아구독 어? 아! 그만해 이제 <laughs> 따따따따따따따 쏙 바이바이